hello friends and welcome to our YouTube channel तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं J K S S P class four के रिजल्ट के बारे में तो उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ठीक है तो सबसे पहले बात करी जाए तो पेपर्स की ठीक है वो फोर डेट्स में जो है हुआ था ठीक है तो उसके बाद देखा जाए ठीक है उसके बाद जेकेस बी ने एक में लिंक प्रोवाइड कर दिया था प्रेफरेंसेस फिल करने का ठीक है एडिट का ऑप्शन ऑप्शन का जो है करवा दिया था लिंक जो है आज मतलब कि फर्स्ट ऑफ अप्रैल तक था ठीक है तो उसके बाद जो है उन्होंने अनाउंस करा कि जिन्होंने फिल नहीं भी करी है तो वो भी मतलब कि कोई टेंशन लेने की बात नहीं है ठीक है तो उसके बाद जो है अब हम प्रीवियस रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो उसके हिसाब से हर हर बार जो होता है forty five to fifty days तक जो है आपका रिजल्ट जो है जी के एस बी क्लास फोर का आ जाता है ठीक है उस डेट के हिसाब से ठीक है देखिए फोर्टी फाइव डेज मतलब सतारह को हो रहे हैं ठीक है ऐसे मतलब कि सेकेंड वीक से पहले तो आने वाला नहीं है सेकेंड वीक से बाद ही आएगा अप्रैल के ठीक है लगा लीजिए थर्ड वीक से पहले पहले 21 से पहले पहले आपका आ जाएगा ठीक है उस हिसाब से पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से और उसके बाद हम आपका जो है दिखा दें अगर आपको मतलब कि कट ऑफ कितना जाएगा तो हमने बहुत सारे लोगों से बात बातें वगैरह करी ठीक है हमारे रिलेटिव्स ने भी बहुत सारे करा मतलब एग्ज़ाम दिया हुआ है तो उसके हिसाब से जो मेरिट जो है इतना हाई तो जाने वाला नहीं है तो मेरे अंदाज से जो है 50 टू 55 अगर किसी ने करे हुए हैं इतना जो मार्क्स जो है ले सकता है तो उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है वो क्वालिफाइड है तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक, तक लिए जय हिंद वंदे मातरम और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें